Happy New Year everyone! So, pupunta kami ngayon sa pag-check-inan naming hotel. So, itutur ko kayo sa hotel, sa hotel, sa kwarto namin. So, pagbungad mo dito, may fire extinguisher, then ilalagay mo dyan yung key, kasi ito yung doorbell. Then, ang lawak talaga ng <laughs> CR. so nice. Yan. So, dito, may ganyan. Siya. Then, dito, tapos may bathtub din. Yan, may bathtub. Yan. Then, yan. Tapos, ito yung mga amenities. Then, yan. Yan siya. Yan. Then, after that is, dito naman yung, ang gulo-gulo na nagjowa ko. So, yun. Gahay <laughs> kahan. Arte. Ano? Hindi, ma maganda tong Buti na lang maganda tong binook niya. Gusto ko. Tapos ganyan. Salamin everywhere. Tapos alam niya talagang magagalit ako. Tapos, ito yung bed namin. Ganyan, ang ganda nung... Wow! As in, so nice. Then, yon alam mo, hindi na naman tayo bumili ng tubig. Tapos, TV. So, yun lang. Kain na kami. Bye. The next day. Hi, everyone. So, nandito na kami sa pangatlong hotel na pag-i-stayan. Wow! May room for the next two days. 2062 dito sa 4-star hotel sa Taiwan. And ganito yung doorknob nila as in hotel pa. Hi. Oh no! So, itutur ko kayo. Naka-iwangwang na yung gamit namin. Ganyan. Ay, ganyan din. Yun. Pagpasok mo ganito, para talaga siyang sa barko. Yan, ganyan siya. Wow! Then, yun. So nice here. Promise. Very nice. So, ganito yung bed. Ganyan siya. Oh my God! Yun. Tapos, ganito kalaki yung TV. Ah, ganyan kalaki. Wow! Tapos, pupunta tayo dito sa may ganito naman yung mga pa-free nila. As in, so gaganda. Ah, ganyan. Then, ito naman yung yung CR. Yan. Wow! Simple lang siya ganda as in. 4 star hotel na dito sa Taiwan to. Separate ang CR sa dito. Yan, ganyan naman, di ba? Ang ganda. So nice. Very manly tong hotel na to. Very elegant din para sa akin. Ganyan siya. Ganda. Yun lang. Bye!